فيروس عمري كبد لا مغيب أنا مشلول كل يوم لا تقول يجي نفسه قول وذكر وارفع تعطيني وسبتيني لوحدي الحب خير انت خيرة يا بنت اللذينة ما في زيك هي بحب العرب اسمها برا بقول السد وده من حق ده كل ونروح نبيع صعب من الباب النيران انا أكبر منكم مش مستاهل منكم أصل انتو مش تمام أصل انتو مش تمام I love you more مزيكا wish you lovers My block, block, block, block Zawek, zet, zangar But I think ويجي سكول عرفنا بعض من زمان ده وانت وانت دلوقتي ده وانت انت هتعمل ايه ده انا سور المجال ده انا كيكو يالا ولا نتكلم يالا أرضو نسمع أنا كروان يوم من الغنى ذاكر واضعف عن مجال وحش المجال هو السمعة الفنان مزيكا هو الدم هو الدياب وغناك من الفنان